Cześć, witajcie z tej strony Burpel. Witam was w kolejnym odcinku w świecie gry South Park Prawdy. Pójdziemy teraz na górę. Zobaczymy co tam jest. I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? don't know, Mr. Slade, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! No! We can't just pull it out! Snoops have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on. Who knows how to do abortions and can get really, really small? themselves tiny and know something about abortions. Oh, hmm. Who could there be? Hmm. Oh, who could it be? I think. There's got to be someone. Hmm. Easy to find someone who could get small or could perform abortions, but both? sprawdziłem właśnie jedną rzecz i muszę wam podać niemiłą wiadomość, że poprzednie odcinki nie mają głosu z gry, więc będziecie musieli posłać bez tego. Zobaczcie na to. Zakończenie alternatywne, gdybyśmy wyszli. Atomówka wybucha i wysadza właściwie cały South Park. Dokładnie tak jak Randy Marsh powiedział nazwijmy to. To jest zakończenie, które by się stało, gdyby się nam się nie chciało grać. Bo ja nie chcę tak robić, więc do formy ciekawostki, no to wchodzimy mu w dupy. Oh, hmm. Wow, this kid is just full of surprises. Quick, Get up there and disarm the snook. Hurry! Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. Hmm. poprzednie odcinki będą chyba... Niektóre odcinki chyba będą teraz bez stabilnych. A, i Ike jest naszym nowym znajomym. O, nocowanie u Bebe przyszły Jeśli widzisz ten post, jeszcze zaproszenie, tylko nikomu o nim nie mów. Bebe i Red lubią to. Hmm. Musimy coś sprawdzić. Aż 90, ale nieźle. 25, czym Pokemonów, no to 5 będzie na pewno w mieście. Sprzęt, nieważny. Hmm. Zamieńmy go sobie na Buttersa. Nie, Butters to nie ty. adventure is waiting for you ahead. Journey onward, new kid, or you will soon be dead. The road ahead is full of danger and fright, but push onward, new kid, with all of your might. New kid, new kid, new kid, new kid. Hmm. No cóż. To jakoś chyba oglądniecie tę serię. Poprzednie odcinki będą no, bez no, no, głosu. Hmm. To jaka masz, to mi się z czymś kojarzy, nieważne. Fu, prezerwa. Jezus Maria, co to? Uderz mnie. Co to jest? co to było. No dobra, wykorzystajmy sobie te przywołania, bo już nie mamy na czym wykorzystać. przepraszam za to, że w poprzednich odcinkach usunął ten dźwięk, ale sam nie wie co ja zrobiłem z tym frapsem, że tak dźwięk to ustawiłem. Więc wybaczcie za to. Nawet melodia się stała smutna. Okej, okay, bierzemy Stana. ja wiem, że... Wiem, że on jest tutaj potrzebny. <laughs> <laughs> No to zamienimy, go teraz z powrotem na Mattersa. Ej, Mattersa. No. O, tutaj jest... Co to jest? Fu. Mamy tu sondę kosmiczną. Steleportujemy tu. Bierzemy wszystko i idziemy dalej. Hmm. Fu. Pajęczyna chyba. Jak to wygląda. O, co to? Pan Czapa? Z tego serialu? O, pan Celinter. A tam był pan Czapa. Dobra. To pan Celinter jest nasz nowy znajomy, żal. To powinien był coś pan Czapa przecież. O, widzę, że tu potrzeba Nagasaki. Nice bierzemy wszystko i idziemy. Co tu jest? O. Okej. Okay. Bierzmy ten telefon. Yy. Hmm, wygląda na to, że... Wielki gej, ale jest rzucał. Wygląda na to, że pan niewolnik jest gejem, skoro ten koleś jest jego, jego Hitlerowska bakteria. Co ty, Patterson? No weźmy sobie przewołanie, trochę kupy. Przeważnie wygrywamy. Okradnijmy te bakterie. Zejdziemy tu na dół. Fu, miecz wibracyjny, what the fuck. E, miecz wibracyjny. Ale na pewno nie jest lepszy od mojej broni. No jasne. Nie jest lepszy. Hm. No to... Okej. Okay. E, no to idziemy sobie dalej. Hm, co tutaj trzeba zrobić? Ja wiem akurat. Trzeba najpierw zejść po te schoda z kupy. Tam no, jak widzicie jest nietoperz. Nie przejdziemy tam na razie. Musimy te baterie przyczepić z powrotem. Teraz użyjemy to... Znowu jak wampir. wyleciał z dupy. Dwa. Dobra. Mam pedalski strój, ale to jest jeden z najlepszych, więc nic nie mówcie. Pierwszy wygląda w głupie. Bierzemy... Boże... kondomowa czapka, Jezus Maria. Na który level mam moją czapkę? A, no to słabszy jestem. Kondomowy, coś tam. Kondom, kondom, kondom, kondom. Piosenka mi się przypomina. Like you, I was once used for pleasure as an anal plaything, and thus perished in this place. Now you must defeat my angry spirit in order to move forward. I know, I don't really sound that angry, but trust me, I am. Oto kolejny boss. Lemmy Wings journeyed a distance far and fast to find his way out of the książę boss. Za załatwmy najpierw te pieprzone Weźmy może Battersa i... Profesor House. Okej. Okay. O, nice. Uderzenie chaosu. nie żyją, to... Użyjmy sobie na nim najmocy. Wiem, że odporny, ale to chociaż mi, mu trochę życie zabrało, no. Dobra. Błąd brud, Jezu. I wybaczcie za to, co powiedziałem w drugim odcinku, bo się, bo się przejęzyczyłem, bo powiedziałem tam do kolesia, czy, czy on chce, żebym go wykastrował. Jezus Maria. Chyba wtedy oszalałem po prostu. Co ja wymyśliłem w ogóle. Dobra. Au, au, au, au. Dobra. Spróbujmy tak. Art Smash! Nice! Dużo mu zabrało życia, okej. Okay. Dobra, wieże otworne na uproszenie. Jakoś się uda zniszczyć tego gnojka. Fuck, fuck. Bardzo mało życia, bardzo mało życia, niedobrze. Zjedzmy miksturę leczenia. No to bierzemy kopalnię jaj i napierdzielamy The sparrow lies somewhere way up ahead. Staliśmy plus 5 pipy, no to fajnie. W sumie mnie też śmieszy ta nazwa pipa, więc się nie dziwię czemu Clyde się śmiał z tej nazwy. Fart Zabił... Batersa. No to... Odwróćmy go. Jeszcze przy okazji ma pełne HP. Dobrze było wziąć tamtą rzecz. What? No, Dobra. Zapomniałem, że to umie Patterson mnie nie śledzi. Dobra, to weźmy go, spróbujmy z tego. Pum! Fuck, nie udało się. Odporny na krwawienie. Powinieneś być miły, zaraz. To zginij. Ale sądzę, że chyba te coś, co powiedziałem w drugim odcinku, co już wam wspomniałem, to chyba mogłoby się zaliczyć do fany moment z mojej, z mojej serii, więc chyba dobrze było, że to zrobiłem. Nie, nie, nie dobrze. Nie, to znowu zabił, no. Dobra, wykończymy to. Left wing, left wing, left wing, okay. dribble You have proven yourself in combat, young anal plaything. You may journey forth. Find the snook's trigger and save the outside world. fare thee met and fare thee well. No cóż, Dostaliśmy trochę PD. O. Hmm. Mamy tutaj sondę kosmiczną, no to... A, tak. E, to teleportujmy się tu. Co oni tu kurde robią? I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Armed guard doing here? Whoever seeks to blow up the city clearly doesn't want anyone stopping them. You must get past them, new kid. Go fuck them up. Okej. <laughs> Okay. No jak powiedział ten ptak. Roz... mi się... rozwalajmy ich. Dobra, załatwmy ich. Załatwmy ich z przywołania, bo już nie mam żadnych yy, wrogów, że na przywołania. Czy oni nie krzyżowy. Zarobisty. Leciał sobie. Bierzemy wszystko. Za ja uważam, że ta seria się skończy za jakieś dwa, może trzy odcinki. Więc powinniście się cieszyć, bo będzie The Walking Dead z kamerką. Hmm, to chyba tutaj. Cut fish of the stomach's cove. Katata out fish riddle will soon be Hello, told. I am Katata Fish. the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. only moments to spare. Find a way to disengage the trigger, or all will be lost. No cóż, to musimy dezaktywować tą chip, mówkę. Weźmy wszystko. Butters oczywiście się tu nie przyda. A, Belki Gay, ale wpiszę o nową wiadomość. Powiem, że jesteś wspaniały i chcę, by wszyscy o tym wiedzieli. Okej. Okay. Jak to chcesz? E, bierzemy sobie Jimmy'ego. Się przyda teraz. Chyba to jest rzadki, rzadki, kiedy on się przydaje, więc... Dzięki, Jimmy. Ostatni raz mieli wraz z aborcją. abortion sequence initiated. Begin Christmas time is once a year. Ah. Every critter holds it dear. Every animal big or small. Christmas means so much to us all. It's once a year, it's Christmas time. And it happens once a year, it's once No. Udało się. Już ostatnie. O! Udało się. Nareszcie się udało. Jestem królem. Great job! You've disarmed the snook! South Park is saved! Yes. Now let's finish this, new kid. Let's beat Clyde once and for all and take back the stick of truth! Play okay, Cartman. Dostaliśmy nowe przedmioty. Trzech nowych znajomych. na mnej rozkoszy, o Boże, jak nazwa. Trzech nowych znajomych. Król Ropuch, Książę Wróbli i Psychosum. Hm, jeszcze mamy w sumie 95. Nowe przedmioty. Ta korona mi niepotrzebna. Ja potrzebuję... Tiary w róż wyglądam pedalsko, ale to pomaga taka presja. Cóż, zamienimy sobie postać na Kartmana, bo tutaj będzie bardzo potrzebne, więc bierzemy Kartmana i robimy Blaidowi. Fools! You thought you could conquer the Yeah, huh, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Facebook. Dude, that's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at Taco Bell? It's made out of UFO przesuwają się te dźwięki w Taco Bell has green sauce now. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. I missed it. <laughs> ha! I don't seem so foolish now, do I? Być może. That doesn't mean you have Taco Bell cream sauce, you fuck. Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? <laughs> Ha ha! I've got another surprise for you. You're cool. shit. Zumbi. I'm gonna make love to you, woman. Miał robić... Jakbym miał teraz robić dubbing do spadku, to bym wziął ten jego głos. O Nie dokończyłem myśli. Czekać. Okay. Nie dokończyłem myśli. Wiem, że gdybym miał robić dubbing do South Parku, to w do tego South Parku, to bym dał z pierwszego odcinka serialu ten dźwięk, jak śpiewa tamto że będzie się schować z tą kobietą, czy jakoś tam. No. Obejrzycie sobie, czy sobie cofniecie, to wtedy zobaczycie Teraz to chyba dubbing, czy nie dubbing, tylko głos jest chyba idealnie ustawiony, tak żeby było słychać i głos i grę tak dobrze jak się jak potrzeba. Dobra, to spróbujmy go załatwić inaczej. Spróbujemy zabrać. Sesus. Dobra, odporny na to, ale... O, oh, fuck. Ale przynajmniej trochę mu zabrało. Okej. Okay. kurczę nadziewająca. Ale się ciadł. No, szef to jest... Yy, ta no, postać takiego kolesia może z pierwszego odcinka South Parku. Że on, z nim było dużo śmiesznych sytuacji. Właściwie to na razie wiem, że były dwie, bo oglądają tylko część serialu. Dwa odcinki dopiero. O, zaczyna stres odwrócony teraz. Hmm. Tak, jego rodzice zbudowali mu bazę, teraz się to znaczy, że coś nie Dobra, słowimy jego, jego magię. Czekaj, znaczy, magię. mnie w tym nie przerwano, zachodzicie. Wenet. Dobra, atakujemy. Z wszystkiego co mamy. Fuck. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Au! Nie! Mnie chcę zjeść. Gnój. Właśnie, co, co zrobiłeś? Chciałeś nas zjeść. O, ogłuszenie się zrobiło nawet. Mówisz odporny. A, nasz zombie jest odporny na to. No, sprawdźmy yy, to Yy, os. Żal z szefa. Stąd. Siła zdolności w dół, atak w dół, obrona w dół. Boss. No, Dobra. Użyjmy może mikstury mocy. Dobrze, że sobie wziąłem zapas użyjmy jakiejś zdolności z profesora Holmesa. zaduczywić stylu zrobienia coś zrobi na moje obrzedzenie. O, zrobiła tutaj. Hmm, co my tutaj? O, spróbujemy to. Hulk Smash! Teraz jeszcze jest jedna kwestia, która chciałem z wami pogadać. mianowicie, y, jaka seria ma być następna. Bo ostatnio jak mi wyszło spostrzenie do Mortal Kombat, to, to chciałem, żeby nagrać serię z tego, jako następną, ale według y, mojego intra następną serię ma być The Walking Dead, więc musicie y, mi w komentarzach napisać, y, którą serię chcecie najpierw, czy z Mortal Kombat, czy z The Walking Dead ma sens, że pewnie jest z tyłu. A, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart, fart. Albo wiecie co? Lepiej ja zacznę z... Najpierw z The Walking Dead. Au! Nie! Zjadł mnie. O, na szczęście mam mutację. Wiecie co lepiej z... jednak zmieniam to? Wolę, żeby zostało... Żeby zostało zostało że będzie z The Walking Dead kolejna seria. Staram się zrobić co w mojej mocy, żeby mój laptop przestał wyświetlać te tak głupie reklamy przez neta. Oczywiście gra nie będzie przez Steam, bo do dużo kosztowało. Znaczy, Your noble quest is at an end. And for all your deeds and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations. Dragonborn? What So it really is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has to stick of truth. How does this guy know you, King Douchebag? King Douchebag. Is that what you told them your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? What? Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zara. Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until four years ago when we investigated a child. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. government wants the new kid for his farts? That's dumb. Farts? No! His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was five years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. What the fuck? Так что, подожди, оставь. have any idea the power that kind of gift yields in today's world? Mm -mm. It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? Uh. You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just hmm. pawns in their game. I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then... I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... <laughs> I control the universe! Get back! Back, I say, all of you! I can do anything, anything I want! <laughs> I no longer need you, new kid! I control the universe! Fuu. Obrzydzasz mnie. Oleś. Ja pierniczę. Co on robi? To chyba narrator, narrator slow motion się zaczyna. Ah! Ah! Ah! Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule, and you can have this all to yourself forever. I can offer you all. Just get me safely out of here. You can rule with this once again. underestimated the character of the fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. O oh, nie, Kenny. Dude, where are you going? Kenny zdrajca. <laughs> Princess Kenny. At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kitty? because Princess Kinney was born a half-orc. <laughs> Morgan Freeman, free one. Whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited and plotted all this time to take the stick from you, for Princess Guinea is true heir to the stick. thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Znaczy zadanie drugą klejbę. Zatrzymać właśnie przy... Czy nie wiem, co, że co... Chwila. Nowe zadanie strada od wewnątrz. Ciężka kelner nas zdradziła. A dostaliśmy jakiś głupi topór. A ta katana jest lepsza. Wciąż. Zbroję na 13. mamy co A to co? nie, tego nie chcę założyć. Tu założymy ten głupi swoje wróżki, ale chociaż to jest w końcu coś. Yy, wróżki. Rękawice wróżki, gdzie to było? Mm. za długo, więc... O, jeszcze Więc yy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie. Komentujcie. Jeśli widzicie jeszcze raz w tej serii, to w poprzednie odcinki. Subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.